你知道小小孩也会睡眠负债吗？可是却不容易被发现，常常被忽略。因为零到三岁的宝宝，他越睡不够的时候，他表现出来的状况越容易让我们以为他睡够了，他不想睡。好，从哪边可以观察？比较容易发现的状况就是他在玩的时候缺乏耐心。 比较容易发脾气，挫折忍受度比较低啊。那跟人互动比较容易被激怒。好，那积木一倒了，一有不顺心，他就会情绪非常差，这是很容易被观察到的。那另外，如果他睡眠不够的时候，他在吃东西方面，他还是有食欲，但是呢，他吃的不多，或者是他吃的不久。比方说，平常可以做二十分钟吃完一餐的。 这时候他可能做个五分钟、十分钟，吃几口，他就不想吃了。到了该入睡的时间，会表达的小孩就会说他不想睡，他就会说他不困。那再小一点还不会表达，他就是反映在入睡需要比较久的时间，会比较困难入睡。这几个现象通常就是宝宝有欠睡眠时数了哦。 那怎么让它补回来嘞？怎么让它进行完全循环充电嘞？其实就是恢复规律作息啦，但是没有那么快，通常需要持续大概二到四天。好，你就是维持规律的作息。那这几天里面呢，就是尽量做一些比较静态的，然后节奏比较慢的活动。所谓的静态。 诶，不只是身体上面的静态哦。如果说坐在那边看电视， <laughs> 这不是静态活动，因为其实三 C 三 C 的这些动画，它是有非常快速，每秒几十帧的这种呃声光刺激，所以对对他大脑来讲不是静态哦，是非常比较高强度的刺激。所谓的静态就是节奏慢一点的，他平常熟悉的活动。然后对大人来讲，可能就是比较。 无趣一点的，但是你这样子持续二到四天，让它处于这种缓和放松的这个氛围之下，然后搭配规律的作息，就可以让它慢慢的调整回来，然后把该有的睡眠慢慢的补回来。所以这几天当中，大概就比较避免出游啦，好，或者是去到新鲜的环，呃，去到新环境啊，啊，或者是跟。 很多人的聚会啊、活动啊，这种刺激度比较强的活动。最后提供两个最简单的，用来检视宝宝有没有睡够的指标。第一个就是睡醒会不会笑，如果孩子睡醒了第一个反应是笑容，那基本上没什么大问题，应该就是睡得饱、睡得好。然后第二个是指甲生长速度，睡得饱的孩子，他的生长激素浓度比较高，分泌的比较多。 所以宝宝一周大概剪一到两次的指甲，或者是两周剪两三两到三次，好，那就表示它生长速度、生长激素是够的，所以它生长的速度也是 OK 的。好，如果你发现小朋友指甲长得慢，这一周怎么不用剪指甲的时候，很有可能是他睡得不够了哦。所以古早人常常告诉我们说，几米短几寸，就是因为生长激素这个原因。以上一点小资讯跟你分享。 祝你有美好的一天，拜拜。